ai muốn bỏ xe nào ông nhầm mà bay đá bó nó có đòn nó có đòn nó có đòn nó có đòn nó có đòn nó có nó. we are at the base phải nào we are at lề vào đó lề không ra cổ mà ai giờ này cũng bị đùa sao lại cho chị bắn Ý à, ý à, mình không, mình không chè được bảo, mình không chè được bảo đâu Bảo Không chè nào đã ကောင်းကြီးဟိုကောင်းကြီးဆောင်းသေးရအဲ့ကအဲ့ဒန်ရဆောင်းအခါလာဘရိုဒီကိုလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုတ်ကြသွားတာဒီကောင်ဩလာလာလာဘရိုဒီလေမင်းအဲ့လိုစင်းပြတော့မနိုင်ဘူးရှင်းလားမင်းအဲ့လိုစင်းပြတော့မနိုင်ဘူးနွားမျိုးလေးဟောဟောနေတော့လားလားတော့ပါတော့ပါတော့ပါဘယ်မှာကြတယ်ဘယ်မှာကြတယ်မင်း

နေတာအကြီးကျော်လာတာမဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်မကတော့ခုံဆင်းလာမဟုတ်လားတကယ်အောက်ရောက်လာကျွန်တော်ခုံဆင်းလာတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကပြုတ်ချပါပြီကျွန်တော်နေတာအောက်မှာဒါပွင့်တော့ကွာလာကွာဘုံဘုံကြားလေဘုံကြားလေမုံမင်းကငါကြည့်ကြတာနောက်မှတာမင်းကမင်းကမကတော့လို့မင်းကအဖေကမှာတော့တော့နေအောင်တော့လီးပဲမင်းကမင်းကမမိုးချင်းကြီးတော့တော့နေအောင်တော့မင်းတော့တဲ့နေရာကိုရှုပ်ဖို့လီးဒါပွင့်တော့ကွာ hầu không có biết tha này được tao không có tí về ai hầu liều Manau này, Manau ya, Manau ya, brother, Manau ya. Uh. Lý hoa sẽ kiếm đâu là lý hoa tu còn nhỏ này ta, tu còn nhỏ này ta. အဲ့ဘက်ကသူ့ကောင်ရောင်းပြီးသူကသူတခြားဟိုဟာနဲ့စော့နေတာရိုးကောင်းနဲ့စကင်မပိုင်းကောင်းနဲ့စော့နေတာ I can't waste on fire ရာ on fire ပဲအစုံနှိပ်ပေးလိုက်တယ်ဘလို့အစုံအစုံနှိပ်ဆိုတာနောက်ဆုံးနှိပ်တဲ့ဟာပဲပေါ်ပါလေအဲ့လိုနှိပ်လို့မရဘူးရကုန်ပြီလို့ကိုကြီးဘလို့ခံရပြီလို့မရိုင်းလိုက်တာရောက်တလားတော့တော်ပြီတလားတော့တော်ပြီလေအဲအဲ ယောဟေးဒီမှာဒီမှာဒီမှာလာပါเอ็มเอจีโร่กว่าลาดกองโนราเรนับนับกองบนนับกองโนราเรนับกองโนราเรကျွန်တော်ကတော့မရဘူးတန်ပြီးလာတော့တော့တက်မလွယ်တော့မလားအကုန်လုံးအော်တိုဓာတ်နဲ့တေတေပလိုက်ပဲသွားအဲ့ဟေးခေါင်းမိုးပေါ်မှာကွာနွားတော်ရှိတယ်ဗျာလေးအာတေပြီတဲ့ ai muốn bỏ xe nào ông nhầm rồi may lắm nó có nó nó có nó nó có nó nó có nó nó có nó nó có nó we are at the base thế nào we are at level đó thế không muốn ra cổ mà ai giờ này bị y quá thay lại cho chị bắn Dạ, dạ, mình không, mình không chờ được bảo, mình không chờ được bảo đâu. Bảo, dạ, ô mẹ mẹ. မြောက်တယ်ဟလားကိုဖို့ပါကိုဖို့ပါဘာလို့အဲ့ဒါကမင်းတို့တော့ပြစ်ချင်တော့ဆိုလူချင်တိုင်းကိုပြည့်စည်တယ်အပေါ်မှာကြာလာပြီဇာလေးရေအေးမကားလို့ကြာလာပါခင်ဗျာဟိုမကားမကားဟိုမကားလို့ကြာလာတာပဲဟာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မကြောက်မကြောက်မကြောက်မကားလို့ကြာလာတာဇာလေးကလည်းလောချောင်းနေကြပြီကွာကဲကျုပ်ဘာကန်လေးပါလေဟာကျွဲကန်လေကွာအဲ့ဝေးလှနေတယ် အေးကြလာပြီကြလာပြီကြလာပြီကြလာပြီကြလာပြီကြလာပြီကြပါပါကျွန်တော်ခေါင်းကြီးထွက်နေတယ်ရပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တပိုင်တမ်းရှိနေကောင်းပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြလာတယ်အတော့မောင်အတော့မောင်အတော့မောင်ရဲနေပြီွာငါတက်ပြတာငါပြတယ်တဲ့ရောက်ရင်ငါစိတ်မရှိလို့တက်ပြတာအဲ့လိုမျိုးကြော်ဝပြောကြော်ဝပြောတက်ပြတာတာကြီးကကြာလို့ဒီဘက်မှာရှင်တော့ဒိတ်ဆောင်ထက်ကြလာထက်ကြလာကြော်ဝပြောတက်ပြဒီပေါ်ပေါင်း ဒီကောင်ပါဒီမြင်နေရထင်တယ်နော်အပေါ်ကမြင်နေရထင်တယ်နော်ဒီကောင်နော်ဒီကောင်နော်နောက်ဒီကောင်ပြန်သွားနောက်ပြန်သွားကိုတော့ကကိုတော့နောက်ပြန်သွား Watch out တော်ပြီနော်ဒီကောင်နော်အော်ပို့ကြားတွေကမြင်နေရမယ်ကြားတွေဟိုရတယ်ဟိုမှာဒီဟိုအပေါ်အကောင်ဟောင်းဟိုပါလေဟုတ်တယ်ဟာငါစော်ပြီးရအောင်အကောင်ဒီကောင်ဟိုထက်ကြလာလေအကောင်ဟိုမှာအကောင်နော်အကောင်နော်အကောင်နော်အကောင်ဟိုကောင်နော်အကောင်ဟိုကောင်နော်အကောင်နော်အကောင်နော်အကောင်နော် không kawan, kawan. Dawai, dawai, dawai. Aku dawai. Menau, menau, menau. Dia không menau. Ojo, ojo, ojo. Dama, ojo, dama, ojo, dama, ojo. 沙登，沙登，沙登，沙登啊！包人，沙登我包人。我講過我如果一桶車邊係。Thank you。正正啦，打你啊！容易，我關廠先啊。 အဲ့အဲ့ဒန်ရဆောင်းအခါရကွာကြီးရဟာလို့ဒန်တက်ကြီးရပါပါတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့နော်မေအေးပါတော့နေပါတော့ပါတော့ဟမ်စာမိုက်ကမ်းမြတော့နော်ငါတို့မဲ့လူတွေအများကြီးကြားရမှာနော်ပြန်လာရဲ့အဲ့ရမနိုင်မနိုင်ဘာလို့ခါတော့ရရအားချောင်းအားချောင်းနဲ့ရောက်ကြိုင်အားချောင်းနဲ့နော်အဲ့ကောင်အားချောင်းအားချောင်းပကပကောက်ပိုက်ပြီလေပကပကောက်ပိုက်မှာရအောင် fuck 啊！啊，沙球啊！fuck 啊，公鳩嚟喎，fuck 啊！啊，烏撚撚龍鳩啊！fuck 啊，公鳩啦，烏貝達話什麼呢？你話咧，什麼標啦？這個，這個烏貝達，公鳩的。對呀，公鳩的，公低呢？查呢嘛，一打，咁樣，唔鬧不？你咪要唔要出嚟？你咪要。哎哎哎！追追追追！你這個玩意。你這個我輸了，fuck 啊！什麼幹部沒有？哎，馬哥，馬哥嚟錄吧，馬哥，馬哥嚟錄吧。 ရောက်ရေရောက်ရေရောက်ရေရောက်ရေအနောက်မှာဖောက်တယ်ဖောက်တယ်ရောက်အောက်ဘာအောင်တော့အောက်ဘာအောင်တော့ကတောင်းနိုင်နော်ကတောင်းကတောင်းမပေါ့ဖောက်ပါနိမင်းကျော်ကတောင်းမာလည်းမသိအာဆောင်အာဆောင်စပိုင်ဒါမြရတယ်အာဆောင်လည်းပေါ့အန်မီလားမသိတော့အန်မီပဲလေအန်မီပဲလေအန်မီပဲဖြစ်မှာပေါ့နိမင်းကျော်ဘောကအဲ့လိုဝင်သွားလို့လားပိုင်တာလာလာလာလာလာကိုမကိုမလာကိုအဲ့အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့မငါတော့လာတယ်မငါတော့လာတယ်ဟောတော့လာတယ်ဒီဘက်မှာ mark the location ပိုင်တာတစ်ခုရှိရနော် short short ပဲမော် short ပဲကြီးတော့ရအလဲလဲထဲမှာအလဲထဲမှာကျွန်တော်မှာ coin တော့များတယ်နော်ပြောတာလို့ coin တော့များတယ် coin တော့အတော်များတယ်ဒါကြောက်လေကြောက်ပြီးတက်ပြီးအပေါ်လုံးဝင်ကျုံးဝင်ကျုံးပြီးခဲ့တဲ့ခါလို့ပြီးခဲ့တဲ့ခါလို့လေမဟုတ်အသက်ပြတ်လိုက်အသက်ပြတ်လိုက်လားဟိုဘက်ဒီဘက်တက်ပါဟိုဘက်ဒီဘက်လေအေးတော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့တော့ဇာနေဇာနေကိုလည်းဒီဘက်တက်လိုက်မယ်မကားလည်းနေတော့ဘက်တက်လိုက်အာဘိုးကြီးကတက်ပိုက်ဘိုးကြီးကဘာကြီးဘိုးကြီးကဘာကြီးရောကွာဒီဘုံကပေါ်မှာချောက်ချောက်အပေါ် Trời trời, bỏ dâu, bỏ dâu, bỏ dâu rồi, kẹp, kẹp ra đâu. Quá, tu, tu, let's go. Bỏ dâu, bỏ dâu, bỏ dâu, go, go, go. go, Vào đâu, ta cho mình rồi, bắt đầu, gỗ lên, tay thả này. Hay là, nó, chỉ lên này, gỗ lên bên này, bắt đầu, gỗ mày nó, gỗ mày nó, làm này nó. Trời, chơi trời, trời, chơi cái này trời, trời, chơi cái này trời. Lấy chơi lên. Dòng gì không, nhìn trên đó, dòng gì không, nhìn trên đó, dòng gì, nó như vậy. Trên đâu, suốt là này tan biệt à, dòng gì. ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ် Oh no way. ပေါ်ထပ်သွားပြီတကောပေါ်ပါတကော Pull ma, pull ma. ပေးလူဒါပေးလူဒါအော်ဘလက်ဘမတေးပြီယ်မှာလို့အပေါ်ပါအပေါ်ပါ Ma, huu pull da ma. အေးညာလေးအေးအဲ့ကအဲ့ကပေါ်တော့ငါဘယ်လိုပြရမှာလို့ လိုမတက်လို့မရဘူးဘောလုံးရှိတဲ့လူဘောလုံးရှိတဲ့လူတယောက်တော့လာပါဦးတော့ဘောလုံးလာပြီလာပြီလာပြီဘရိုဘရိုလီယိုဘရိုလီယိုလောက်ပါအောင်ကျွန်တော်ပြုတ်ကြပြီနော်ဟောကျွန်တော်ပြုတ်ကျသွားတာဒီကောင်အော်လာလာလာ bro ဒီလေမင်းအဲ့လိုစင်းပြင်းတော့မနိုင်ဘူးရှင်းလားမင်းအဲ့လိုစင်းပြင်းတော့မနိုင်ဘူးနွားမျိုးလေးဟောဟောနေတော့လားလားတော့ပါတော့ပါတော့ဘယ်ပါဘယ်ပါဘယ်ပါမင်းကဘယ်ပါဘယ်ပါဒီတောင်းလေးပါပဲဒီမှာတော့

là quá làm Trời cho quá đẹp quá Fuck out đi Fuck out đi Trời ơi 야 벌어보시 병노 나비 나비 미안하 미안하 미안하 바카 이 비네 바카 비바 베이야 쪼아레 베이게 말라노니 비로 물론 베이게 말라노니 야기 쪼아라 မို့မို့မို့မို့မို့မကခုံဆင်းလာမို့တကယ်အောက်ရောက်လာကျွန်တော်ခုံဆင်းလာတာမို့ကျွန်တော်ကပြုတ်ချပါပြီကျွန်တော်နေတာအောက်မှာတဲ့ပွေရာကွာလာကွာမို့မို့ကြားလေမို့ကြားလေမို့မင်းကငါပြစ်ကြတာနောက်မှတာမင်းကမင်းကမကတော့လို့မင်းကအဖေကမှာတော့တော့နေအောင်တော့လီးပဲမင်းကမင်းကမပိုးချင်းကြီးတော့တော့နေအောင်တော့မင်းတော့တဲ့နေရာကိုရှုပ်ဖို့လီးတဲ့ပွေရာကွာ ဘူးဟိုကပစ်ချလိုက်တာကောင်ကကွတ်တီပဲအဲ့ရောက်လေးဘူးဟုတ်တယ်ဘေဘီလို့တကယ်ဘဘလက်ငါလည်းငါလည်းလာတာပဲကွာဒီပဲကြော်သွားတာဝိုးမီဟဲ့ဝိုးလေးပဲတဲ့ဘာဟာဟာမနေနဲ့ဝိုးလေးပဲနှိပ်လက်မလေးအဖဲလေးဝိုးလေးပဲနှိပ်တော့ဖကာတော့နည်းနည်းလေးစာစာဗာလက်ချင်တာနှိပ်ချီရိုက်ဟာဟာနှိပ်ရဝိုးဝိုးချင်တာကြည့် ဝိုးတဲ့ရှော့လေးကြည့်ချင်ဝိုးနှိပ်ဟုတ်လားဖာကာဝါငါတန်းနေချင်အတန်းနဲ့ကြိုက်တာနှိပ်ရရနော်ဘာသမားလေးရကြိုက်တာနှိပ်နော်အမားကြီးလေအမားမယူဘူးဘယ်မှာမမဘယ်မှာတော့အမတွေ့ဘူးလေဒီမှာရောက်နေပြီနော်တစ်ခွက်အမားပါအမားပါပါယောဒါအမားမဟုတ်ဘူးလေဒီထဲမှာအဲလေချီချီရမြင်နေလေနွားရဲ့7.4ပါအမားကိုဖတ်ခဲ့တယ် Canalero, canalero, papá, kuma. Eh, tôi, tôi, tôi, tôi. Ya, cái đó. Qua. Hala. Hala, hala, hala, hala, hala. Alo nó gai nè. Thôi mà, thôi mà, toa kề, toa kề, toa kề, toa kề. Nó gì, nó gì là này. Ya, bom nó, bom nó, bom nó, bom nó. Mắc lắm, mắc lắm. Mắc lắm, mắc lắm, YC tôi, mắc lắm, YC tôi. Nó gì đi vậy mà nó. Mark the location.

သွင်းနေဖြတ်ပြရကွာတာကီရအရောက်ကြီးအလားလေးပါကွာဟုတ်သွင်းနေဖြတ်ပြမဖြတ်ပြလို့လည်းမရတော့ဘူးကွာမကတယောက်နဲ့ရှိမာရီလည်းရှိရတော့အများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးသွားလိုက်ပြီအရောက်ကြီးဟိုနောက်ပါကောင်းတယ်အကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့တော့ဝိုင်းတာအဲ့တော့နှကောင်တော့ဝိုင်းတက်တော့ဒီပေါ်ဒီမှာလည်းရှိရတာအကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့အကောင်တော့နှကောင်တော့ကော 那个大狗瓜，那里哎呀瓜，哎呀，高见呗。哎妈，格拉西亚里的，高铁，啊啦，我我黑里的呗，没有，这个的跑完没有。我西亚的，俺都阿波的瓜。哎，ရောက်နေပြီရောက်နေပြီအဖေလုံးမကွဲပြီနေနေနေနေနေကွဲဝိုင်းကွဲဝိုင်းဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုအော်တော်တော်တော်နေနေနေနေနေနေသာတာဘောအဲ့ကခုနကကျွန်တော်နှောလိုက်တဲ့ကောင်နေလာလာကေဝါနေမှာဘလက်တကအဲ့ပေါ်နှောလိုက်တယ်လေခုနအမားနေလေဘလက် Ada. Eh, ni kau ni. Piu, piu, la la la, cú mà làm, cú mà làm. Piu à, piu à, piu à, piu à. Cái này đâu. Ai mà quá, yo. Cá mà. Go go go go go go, cá mà khổ là cá mà khổ là to mày. Ai, ai bù, ai bù, ai bó này mày. Liu, giá lại đó, giá lại đó, liu liu liu liu liu liu, tôi tôi tôi tôi, cho bạn cho bạn xin. Đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. Nè nè nè nè. နာတွေကရက်လိုက်အဲ့ကောင်ရက်နေတာတစ်ပင်နောက်မှာ headshot ပြစ်ရနေပြီဘာတွေလုံးမမသိဘူးလို့ကိုလူတွေကအဲ့မတစ်ချက်နော်တစ်ချက်မှန်တယ်အဲ့ကောင်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့လူတွေကအဲ့ဒါတွေကွာကဲလာလာလာလာလာတော့မတော့မလားတို့တို့တို့တို့ရှင်းကျုံးမလားလေးလားရှိရဟာရှိတယ်ရှင်းကျုံးမယ်လေးလေးရှင်းဝင်မယ်လေးရှင်းဝင်မယ်လေးနောက်ပြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဒီကပြစ်လိုက်တော့မယ် Hello，米欧，你过来。Hello，米欧，杰比，你。啊，阿强，阿强，好的。我不，我不跟你拉，拉阿强。阿强，阿强追，阿强追我了，阿强追我阿强追。回避，回避。Watch out！别看那边，那边有。Watch out！哎哎，阿强，阿强在阿强在那。阿强阿强在那，阿强在那，阿强那。拉，拉，破格嘛。拉，一嘛。拉，一个嘛。拉，一个 我边那边头阿妈捉到阿妈捉到他冇，就小小的嘛多回去来的，对呀，我一路搞用阿妈唔晓得。ngon đó Ê à, cho bắt bầu cho tao này tao có thể Ê, rồi Ok, nào sao I'm summoning a vehicle Ồ, nó chậm mèn rồi qua Nó chậm mèn rồi qua, nó chậm mèn Tao này tao có thể nó Ồ, hay chậm, hay chậm, Ê, rồi Quá tôi đi rồi Tanay neto. going to na ako. location. 呀，他妈的呀！刚才都在蹲倒，蹲倒里面了。我告诉你，蹲倒里面了。哎呀，拿嘛，拿嘛，拿嘛！哎，A u 打没了？溜溜溜溜溜溜溜溜溜溜！他妈还在蹲着，蹲里头。哎，蹲里头了，彪没？蹲我那，蹲里头了，彪没了。我告诉你，爱我们，爱我们，爱我们！弟兄，跑一下，跑一下。滚庙，滚庙，对，对不起。 ပုံစံဟလာအော်ရှော့ပါလဲပြိတက်ပါလဲပြိတက်အေးပါဗျာဟလာပါလဲပြိတက်အေးပါဗျာ let's go ဟလာဒီမှာအေးတလက်ပါတယ်ဒီယိုအေးတလက်ပါလာရဲလိုက်တော့ဒီယိုလာရဲလိုက်တော့ဒီကောင်အေးနဲ့လမ်းပြတာဟလာဤစရာလေးဟာရလေမင်းလည်းတောက်တာရလေရလေမင်းလည်းခုနကကိုလိုပါပဲလားတောက်တာဟိုမှာအပေါ်မှာရှိတယ်အပေါ်မှာအပေါ်မှာရှိတယ် မရဘူးမရဘူးမရဘူးကျွာပြီပေးမလားအဲရိုင်းအဲရိုင်းတော့ထိအဲရိုင်းအဲရိုင်းအဲရိုင်းအဲရိုင်းအဲရိုင်းအဲရိုင်းကြီးတော့မကကြီးအောင်ထောက်လို့မရဘူးတော့မဲအဲရိုင်းကြီးပါကျွန်မထောက်တာတော့ဒီကောင်မကြောက်လားမသိဘူးကွာဒီမှာတေမလာပြီအေးငါပြောတယ်အဲရိုင်းကြီးတော့ပြောတယ်အောင်မင်းကလည်းပြုတ်တော့တတ်သွားတာကဲအေးလာလို့ရတယ်ဟိလားကျွန်တော်တကောင်လည်းရှိတာမောမောမောခဏခဏခဏအဲ့မှာတကောင်အဲ့မှာတကောင်ဟဟလား ဒါကပကာရေပကာဟာရေအရာကြီးလို့ပြောခေါ်တာမတွေ့ဘူးရအောင်ရေဒီဘဲတွေအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့စောက်ပြငါတို့စောက်ပြငါတို့စောက်ပြလို့ပကာရေဆရာဆရာလည်းပြောပြပါဦးကွာမကောင်းငါတို့စောက်ပြလို့မနေ့ကနောက်ကနေရပါကလေးပါပါပါလောက်ပြောနေတာအရာကြီးလို့တောင်းဖို့ပြလို့မရပါဘူးလို့ပြောနေတာနေမေးပြီးတော့တက်သွားပြီးတော့ပြန်လက်မလာဘူးနဲ့ပြန်လက်လို့ရတာကိုလက်မလာဘူးနဲ့တက်သွားပြီးတော့ငါတို့လာပြီးတော့ မြင်ဘူးလားလှုပ်တယ်တော့ပေါ့ရိုက်ခဲတော့မနော်တိတ်တော့ပြရတယ်ပြိတတ်တော့ဗာလဲလေဒါပဲလေအဲ့တော့မအေးနော်တာကြီးခေါ်တာကြီးတို့ရခေါ်ပေါ်ပဲအဲ့ဒါဟလားတာကြီးတို့ရဒါနော်မူဘိုင်မူဘိုင်အခုမခုမခုမလာလီယိုလီယိုလီယိုသုံးလာပြီဒီယိုကိုမကိုမတက်တက်ဒီယိုကနိုင်ငံလေးမျောတယ်ယာဒီပဲဟာတေးပြီလားဟုတ်တယ်တက်တယ်မလုပ်တယ်လေတာမပေါ်ဘူးလေဟာစွတ်တက်ခိုင်းဒီပဲ तू ကမျောတယ်ဒီပဲမကပါဝါရအနာလေးကြတာကြရဒါပဲလေ ပါတယ်ပဲအေးပါဗျာဒါပဲလေ let's go let's go လာလေးပါဒါဒီတော့မကားရတာကျွန်တော် fuck ကတော့လာလေးပါပါဆို fuck ကတော့ဟုတ်ပါဘူးပေါ့ပြီးမဟုတ်လားစုံနေပဲဝင်စုံနေပဲဝင်လေးစုံနေပဲဝင်နော်စုံနေဝင်နော်ဒီစုံနေဝင်အိုက်ပေါ်အိုက်ပေါ်ရရရအိုက်ပေါ်အိုက်ပေါ်လေးဘေးကိုပေါက်ဝင်အိုက်တော့အိုက်တော့အိုက်တော့ခေါ်နေအိုက်တော့အိုက်တော့အိုက်တော့ခေါ်နေလေးဒီတော့ခဏရရရရရရရရခဏရခဏရအာအာပေါက်ပြီးဘလို့အော်ပေါက်လိုက်ပေါက်လိုက်အာ လီအဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်ပါနောက်ကဖယ်လိုက်တာကျန်ကျန်ဟာအာယောမွေးနော်ခိုခိုခိုကေဝဲနဲ့ပြည်တီဦးကွာဒီ15ဟောတော့သူတက်တာမဟုတ်တော့အာကျွန်တော်ကေ15ဟောအဲ့ဒါတက်ပြီးပေါ်တာနော်ကေဒီဝဲနဲ့ပြည်တီဦးဟာအေးအောင်ဥပိဥပိဥပိဥပိညီလာမသိပါဘူးကွာအေးအောင်ဟာဥပိရေတော့လီပါကားလာကွာအေးအောင်ကြီးငုတ်တော့လီမွေးလေးမွေးလေး ဟာကေဒီဝမ်းနဲ့ပြည်တီဦးဟာတူတူတူတူပြည်တီဦးဟာဟုတ်တယ်သူကောင်းပြီပြည်တီဦးနဲ့လာတွေ့တယ်တဲ့လောက်ပါအောင်ဟာငါလူကပင်လိုက်သွားတယ်တော်တော့အရဲကဲ